для тебя одной такой Тенью я хожу за тобой ночной Буду я всегда на земле с тобой Ангелом твоим в тишине земной Стужа не тревожит меня никогда Скромно я всегда у тебя, для тебя а свет под луною зажги, не молчи И лицо ко мне поверни, улыбни Слезы заберу все твои себе Не познаешь тяжесть любви на земле Буду рядом я с тобою везде Я твой ангел звездной тишине вода Скромно я всегда у тебя, для тебя а Свечку под луною зажги, не молчи И лицо ко мне поверни, улыбни Сквозь ресницы в небо посмотри Зарево восходит от любви Свет от солнца весь тебе я дарю Грусть ночную всю себе заберу Стужа не тревожит меня в холода Скромная всегда у тебя, для тебя Свечку под луной зажги, не молчи И лицо ко мне поверни, улыбни Стужа не тревожит меня, холода Скромно я всегда у тебя, для тебя Свечку под луною зажги, не молчи И лицо ко мне поверни